ආයුබෝවන් හැමෝටම ඔයාලා දන්නවනේ අපේ රටේ හුඟක් මිනිස්සු නිවාඩු දවස්වලට සතියන්තවල එහෙම ලස්සන කඳුකර පළාත්වලට විනෝද ගමයි යනවනේ. එහෙම ගියාම ලස්සන ඇලදොළ දියාලි බලන්න එහෙමත් අනිවාර්යෙන්ම වගේ යනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන අයත් මේ ඇලදොළේ නිතර නානවා. නෑදෑයෝ යාළු එහෙම ආවම යාලා එක්ක ඒ තැන්වලට යනවා. ඉතින් මේ ලස්සන තැන්වලට ගිහින් සමහර අය මේ ඇලේ දොලේ ඔයවල් වල හරි එහෙම නැත්නම් දියාලි වාමුල හරි තියෙන ලස්සන රවුමට තියෙන ගල් ගෙවල් වලට ගේනවා. එහෙම ගේන්න ඒවා දැක්කම තියෙන ආසාාවට හරි එහමනත් නම් ඒවයි මොහක්කරි වැඩක් ගන්න මාළු ටැංකිකට දාන්න හරි ඒ වගේ දෙකට වෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේ විදිට ඒ ගල් ඒව තියෙන්න්න ඕන ස්භාවික පරිසරෙන් ඉවත් කරාම මොනවාගේ බලපෑමක් වෙයිද අද කතා කරමු ඒ ගැන මුලින්ම ඉල්ලනවා පුළුවන්නම් මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා මොකද ඔයා මේකේ මැදහරින් බලන එක නැවැත්තුවොත් වැරදි අදහසක් ඇති කරගන්න හැකියාවක් තියෙන නිසා. හරි එහෙනම් පළවෙනියට කියන්න ඕන දේ තමයි මේ විදියට ගල් එහෙමනත්නම් පාශානවර්ක හැදෙන්න අවුරුදු මිලියන ගානක් ගත වෙනවා. අපි මේ ඇල දුල ඒ වගේම ඔයවල්වල බහුලෝ දකින ගල්වර්ගය විපරීත පාශාන මෙටමෝෆික් රොක්ස් කියලා හඳුන්වනවා. අපි හැමෝම වගේ හලදී ඕන ජලචක්‍රය ගැන අන්නේ වගේම පාශාන හැදෙන්නෙත් ඒ විදිේ චක්‍රිය ක්‍රියාවලියකි. ඔයාල මේ දකින්නේ ඒ ක්‍රියාවලිය සරල සටහන. දෙවැනි කාරණය තමයි මේ විදියට ඉතා විශාල ප්‍රමාණය ඉඳලා ඉතා කුඩා ප්‍රමාණය වෙනකම් ගෝලාකාර හැඩයට හුරුගල් වැඩිපුරම දකින්න තියෙන්නේ කඳුකර පළාත්වල. එහෙම නැත්නම් කඳුකර නොවන ඒත් බෑවුම් වැඩිපුර තියෙන ප්‍රදේශ හරහා වැටිලා තියෙන ජලමාර්ගවල කියලා ඔයාලා හොඳින් නිරීක්ෂණය කරොත් තේරෙවි. අපි ඒක පැහැදිලි කරගන්න භූගර්භ විද්‍යාවේදී එහෙම නැත්නම් ජියොලොජි විෂයේදී බෑවුමේ අනුක්‍රමණය ඉංග්‍රීසියෙන් ස්ලෝප් ග්‍රේඩියන් කියන නම් කිරීම භාවිතා කරනවා. උදාහරණයකට ඔයාලට මේ රූප දෙකේ පේනවා වගේ කොහේ හරි ප්‍රදේශයක 37ට 1 කිලෝමීටරයක් ඇතුළත පොළොව මට්ටමේ උස වෙනස වැඩි ප්‍රදේශ අපිට අධික බෑවුම් ප්‍රදේශ කියලා සරලව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මේ අධික බෑවුම් ප්‍රදේශවල ගලන ඇලදොලවල ස්වභාවිකවම ගල් පිහිටලා තින්නේ ඇයි කියලා ඔයාලට සමහර විට තේරෙනවත් ඇති. ඔයාලා දන්නවනේ බෑවුම වැඩි ප්‍රදේශවල ඇලදොලේ ගලන වතුරේ වේගය තනිතලා පැතිවල ගලන වතුරේ වේගයට වඩා වැඩි කියලා. විශේෂයෙන්ම වැස්ස දවස්වලට ඉතා විශාල වතුර ප්‍රමාණයක් අධික වේගයෙන් ගලාගෙන යනවානේ. ඉතින් මේ විදිහට වේගයෙන් වතුර ගලන ප්‍රදේශවල ජලමාර්ගවල පිහිටලා තියෙන ගල් ඒ ජලමාර්ගයේ පසට ආවරණයක් විදිහට ක්‍රියා කරලා පස සෝදායාම අඩු කරනවා. අනිත් ප්‍රධානම දේ තමයි මේ විදිහට පිහිටලා තියෙන ගල් වලින් වතුරේ වේගය සෑහෙන දුරට අඩු කරනවා. ගමන් කරන. ඒ කියන්නේ චලනය වෙන ඕනම දෙයකට ශක්තියක් තියෙනවා. ඒකට අපි චාලක ශක්තිය කියලා කියනවා. ඉතින් ගලාගෙන යන වතුරටත් චාලක ශක්තියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ශක්තිය නිසා තමයි වතුරට පුළුවන් වෙන්නේ මිනිස්සෙක් වුණත් තරයි යන්න. ඔයාලා හුඟ දෙනෙක්ට සුනාමිය මතක ඇතිනේ. එච්චර විනාශයක් කරන්න මුහුදු වතුරට පුළුවන් උනේ වතුරේ තිබ්බ චාලක ශක්තිය නිසා. ඉතින් ඒ විදිහට තියෙන ගල් වැවුම් පෙදෙස්සල වේගයෙන් ගලන වතුරට බාධකයක් විදිහට ක්‍රියා කරලා වතුරේ වේගය අඩු කරනවා. මේ විදිහට වතුරේ වේගය අඩු වුනම තියෙන වාසිය තමයි වතුරේ වේගය දෙගුණකින් අඩු වෙනවා නම් වතුරේ චාලක ශක්තිය හතර ගුණයකින් විතර අඩු වෙනවා. මේ නිසා තමයි මේ ලස්සන පරිස කලාප දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සෝදාපාලුවට ලක් නොවී ආරක්ෂා වෙලා තියෙන්නේ. තවත් දෙයක් තමයි මිනිස්සු ගෙනියන නිසා මේ ගල් ප්‍රමාණය ටික ටික අඩු වුණාම ඒවට වතුර පාරට බාධකයක් විදිහට ක්‍රියා කරන්න තියෙන හැකියාව අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවනේ තනිදර කෝටුකට වඩා දර මිටියක් ශක්තිමත් කියලා. අන්න ඒ විදිහටම මේ ගල් උනත් හුඟක් එකට තියෙද්දි තියෙන ශක්තිය මිනිස්සු ඒ ගල් ගෙවල් වල ගෙනියන එකෙන් සෑහෙන අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගල් පිහිටල තියෙන විදිය බලන් ඉන්නත් ලස්සනයි. ඒ විදිය ඇලදොල ඔයවල් වල ගලන වතුර පාර දිහා බලන් හිටියත් හිතට සහනයක්. ඒ වගේම අපේ ජීවිතවලට දෙන ආදර්ශ බලන්නක සබාදහමින් මොනතරම් බාධක ජීවිතයට ආවත් ඒවා මගහැරලා. එහෙම නැත්නම් ඒවා ජයගෙන ඉස්සරහට යන්න කියලා තමයි මේ ගල් අතරින් ලස්සනට ගලන වතුර පාරවල් අපිට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ඇලදොල ඔයවල් වල තියෙන ගල් ගෙවල් වලට අරන් ගියාම අපේ පරිසරයේ සමතුලිත්තාවේ ටික ටික බිඳ වැටෙනවා. දැන් මෙතනදී හුඟක් මිනිස්සු හිතන්න සහ කියන්න පුරුදු වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි අනේ මේ ඔය එක ගලක් දෙකක් ගෙනිච්චට මොකක් වෙනවද? කමක් නැහැ කියලා. මෙහෙම කියන අය අතරේ අපේ සමාජය උගත් කියලා සැලකෙන බහුතරයක් දෙනත් ඉන්නවා. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ලොකුම වැරදි අදහසක් සහ වැරදි ආකල්පයක් තමයි මේක. මෙන්න මේ වැරදි ආකල්ප නිසාම තමයි අපේ රටේ පොලිතින් හෙමත් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. මෙහෙම හිතලා බලන්නකෝ ඒ නිසා දැන් අපේ රටේ දළ වශයෙන් මිනිස්සු මිලියන විසි දෙකක් ඉන්නවානේ මේකින් අවුරුද්ධකට මිනිස්සු මිලියනයක් ඒ කියන්නේ ලක්ෂ දහයක් මේ වගේ තැන්වලට යනවා කියලා හිතන්නකෝ ඔන්න ඒකෙනුත් ලක්ෂයක් දෙෙන එක ගලගාන ගෙවල්වල ගෙනියනවා කියලා හිතන්න මම මේ බොහොම අඩු ගණන් දාලා හදල පිල්ලන්නේ ඔයාලාට අදහසක් ගන්න මේ ගණන් ඇත්තර මීට වඩා වැඩි ඉතිං ඒ විදියට අවුරුද්ධකට ගල් ලක්ෂගානය අවුරුද්ධහයක් සැලකුවත් ගල් ලක්ෂ දහයක් අයිංගලා මේ ස්වභාවික ජලමාර්ගවලින් මම මුලින්ම කිවන මේ විදියට ගල් හැදෙන් අවුරුදු මිලියන ගානක් යනවා කියලා ඉතින් මේ වගේ පොඩිකාලයක් ඇතුළත මේ විදියට ඉතා විශාල ගල් ප්‍රමාණයක් අපේ ජලමාර්ගෝලින් ඉවත් කරාම සිද්ධ වෙන්නේ අපි ජීවත්වෙන අපිට විඳින්න තියෙන මේ ලස්සන පරිසර පද්ධති අපි විසින්ම විනාශ කරගන්නා වගේ වැඩා. ඒ වගේම තමයි මේ විදියට ඔයා ගල් අරයි යන එක අනිත් අය දකිනා වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට එයාලත් සමහරවිට ඒක වැරද්දක් කියලා එහෙම නොකර හිටියා නම් එයාලත් එහෙම කරන්න පෙළඹෙනවා. මේක දෙමාපියන් වැඩිහිටියන් කරනව නම් පුංචි දරුවන්ට පවා දෙන වැරදි ආදර්ශයක් මේක. ඒවගේම ඔයා මේ ඉදරගෙනෙහින් කොහරි තියාගෙන ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ ඇත්තරම හුඟක් අයි මේ ගල් ආසාාවට ගෙවල්ලගෙනනිච්චට අන්තිමේදී ඒවා ගෙනවාද කියලවත් මතකනෑ. ඉතින් බලන්නකො අපි ඒ කරපු වැඩෙන් ඒ ගල ඒ අදාළ තැනින් අයින් කරලා ඒකෙන් ස්වභායික වෙන වැඩේ නොවෙන්නේ ඉඩෑරලා පරිසරේ සම්තුලිත්තාවයට බාධ කරලා තියෙන විදිිය ඒ නිසා තනිතනිව නැතිව රටක් විදියට හිතලා බුද්ධිමත්ත වැඩ කරමු ඒ වගේම ගෙදරදී ඒව දකින පිට කෙනෙක් කවුරු හරි කොහෙන්ද මේ ගල් හොයාගත්ත කියලා හෙව්වොත් ඔයා කියයින හවල් දිහාව ඇවිදින්න ගිය වෙලාවේ ඇලකින් දොලකින් එහෙම නැත්නම් ඔයකින් අරන් ආවේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහේ දෙයක් කියන එකනොත් ඔයා නොදැනුවත්වම කරලා තියෙන්නේ ඒ අයවත් මේ වැඩේට පෙළඹවීමක් වගේ දෙයක්. මේ වැඩවලින් ඔයා කරන්නේ අපේ අනාගත පරම්පරාවලට. ඔයාගේ දරුවන්ට වෙන්න පුළුවන්. නිදහසේ විඳින්න තියෙන ලස්සන පරිසරය විනාශ කරන එකට දායක වෙන එක. තවත් දෙයක් තමයි මේ විදිිය වැඩක්කරොත් ඔයාට මේක බලපෑම වෙන එක විදිියක් පෙන්න්න මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. පායන කාලවට අපේ ගෙවල්ලට ලැබෙන විදුලිය කප්පාදු කරනවානේ එහෙම කරන්න එක හේතුවත් තමයි විදුලි බලාගාර ක්‍රියාත්මක වෙන ජලාශවල පතුලේ වතුරට සෝදගෙනාව පස්සංචු තැන්පත් වෙනවා. ඒ අපි අවසාධනය කියලා හඳුන්වනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් සෙඩිමන්ටේෂන් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ දේ සිදුවෙලා මේ ජලාශවල විදුලි උත්පාදනයට තියෙන ජලධාරිතාවය අඩුවෙනවා. මේක දැනට ලංකාවේ හුඟක් ජලාශවලට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුවක්. ඉතින් එතකොට විදුලිය නිපදවීම අඩු වෙලා අපේ ගෙදරත් විදුලිය කප්පාදු වෙනවා. මේ එක බලපෑමක් විතරයි. ඉතින් ඔයා ඒ විදිහේ ජලමාර්ග වලින් කලක් හෝ කීපයක් ගෙනihin පස සෝදායම් වැඩි කරන්න දායක වීමෙනුයි වැරදි ආදර්ශයක් සමාජයට දීමෙනුයි ඔයාම ඔයාගේ ගෙදර විදුලි කප්පාදුවට හේතු වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. අපි මේ කරන පුංචි වැඩෙන් තව වෙන්න පුළුවන් හුඟක් හානි තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ නොදැන හෝ දැනුවත්ව කරන පොඩිපොඩි වැරදි නොකර ඉන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේ වගේ දෙයක් කරන කෙනෙ දැක්කොත් එයාලටත් මේ දේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්නම් හුඟක් වටිනවා. ඔයාට හරියටම පැහැදිලි කරන්න බැරි නම් මේ වීඩියෝ එක ඩවන්ලෝඩ් කරලා තියාගෙන පෙන්නලා හරි මේ ලස්සන පරිසර අපේ මනාගත දුවදරුව වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යමු කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. තවත් දෙයක් තමයි ඔයාලා මේ මම කියන දේ විවේචනය කරන්නත් පුළුවන්. මේ පොඩි ගලක් දෙකක් ගෙනියනකොට එක එක ඒවා කියනවා කොච්චර මහා පරිමාණ හානි වෙනවද කියලා ලංකාවේ. ඉතින් එහෙම දේවල් වෙන්නෙත් ලංකාවේ බහුතරයක් මිනිස්සු තමන් තමන්ට හැකි පමණින් තමන්ගේ සතුරවාසිය ගැන විතරක් හිතල වැඩ කරන නිසා අර වගේ මහා පරිමාණ විනාශයන්ට විරුද්ධව කතා කරන අය අඩු නිසා කියලත් ඔයාලම හිතල බැලුවොත් තේරෙවී. ඉතිං අපි මේ අපේ පුංචි අඩුපාඩු හදාගත්තම අපේ කටවලු තිබේටම ඒ මහා පරිමාණ විනාශකාරී දේවල්වලට විරුද්ධව හන්නගයි කියන එකයි එහෙම කරනාව එතනින් අයින් කරන්න ඕන අවශ්‍ය පියවරගන්නත් පුළුවන් හිතේ හයියනවා කියලයි ඔයාට තේරේවී. ඉතින් මේක බලන ඔයා සමහරට මේ වගේ තැන්වලට ගිය කෙනෙක් වෙන්න ඇති එහෙම නැත්නම් යන්න ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න ඇති සමහරවිට ඔයා එහෙම ගිය වෙලාවක ගලක් හෝ කීපයක් ගෙනාපු කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් ඔයා එහෙම කෙනෙක් නම් මම මේ කියපු දෙවල් ඇත්ත තමයි කියලා අවබෝධ වෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒවා නැවත ඒ තිබුණ ස්ථානයටම ගිහින් දාන්න ආයෙම යන වෙලාවක එහෙම ගිහින් දානවා නම් ඔයාට පුළුවන් ගෙදරදී ඒ ගල්වල ගත්ත පුංචි වීඩියෝවකුයි ඔයා ඒවා ගිහින් දාන එකයි වීඩියෝ කරලා සමාජ මාධ්‍යවල පළ කරන්න. එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් ගෞරවනීය ලාංකිකයෙක් විදියට එයාට ඒක මේ රටේ මිනිස්සුන්ට දෙන්න පුළුවන් වටිනම ආදර්ශයකුත් වේවි. ඉතින් මේ විදිහේ දෙයක් ඔයාලා එක්ක බෙදා ගන්න හේතුව තමයි මේ ගල් ගෙවල් වල ගෙනියන එකෙන් මුළු මහත් සමාජයටම සහ අනාගත પરම්පරාවන්ටත් බලපාන තරමේ හානියක් වෙනවා කියලා බහුතරයක් මිනිස්සුන්ට අවබෝධය අඩුයි කියලා හිතුන නිසා. ප්ලාස්ටික් පොලිතින් වීදුර බෝතල් මේ තැන්වල දාන එක වැරදි ඒවයින් සෑහෙන හානියක් වෙනවා කියලා හැමෝටම වගේ අවබෝධයක් තියෙනවනේ ඒ වගේම ශැම්පුවර්ග භාවිතයනුත් මේ සංවේදී පරිසරවල ජීවත්වන ජලජ ජීවීන්ට එහෙම හානිවෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඉතිං ඒවයින් වලකින ගමන් මම මේ කියපු දේ ගැනත් ඔයාලගේ අවධානයමු කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. අපි තනිතනිව හිතනවට වඩා රටක් විදියට හිතලා තනිතනි අඩුපාඩු හදාගමු. එතකොට රටක් විදියට අපිට ප්‍රශ්න අඩුවෙයි සහ තියෙන ප්‍රශ්නවලට උත්තර ඉස්මතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලගේ ගම හරි ගෙවත්ත හරි ශාක ත්‍රත්වවාදය ගොදුරද්ද කියලා දැනගන්න තවම් මේ වීඩියෝක බැලුවෙනැත්නම් බලන්න කියලත් අවසාන වශයෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්.